this is the busiest Morse code telegraph station in the world जो आज भी ऑपरेटिंग है आज भी लोग उसको यूज़ करते हैं व्हाट्सअप तो आज भाई हम ब्राइट से थोड़ा सा पास में एक ओल्ड हिस्टोरिकल सबब है जिसका नाम है बीचवर्थ अच्छा, बीचवर्थ तो हाँ, एक हिस्टोरिकल टाउन है एज आई सेड यहाँ पर अभी भी आ, सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनको वैसे प्रिजर्व किया गया है आई I मीन mean, इसमें आपको टेलीग्राफ स्टेशन भी मिलेगा जो कि अभी भी वर्किंग है और बैंक वगैरह पुराने टाइम के और लाइब्रेरीज वगैरह जो कि सामने टेलीग्राफ ऑफिस है मैं आपको देखो दिखाता हूँ send a message via telegram by two dollar any anywhere in Australia अच्छा जी चाहिए थे टेलीग्राम भेजने के लिए इंटरनेशनल मोड्स कोड का इस्तेमाल करते थे that's how the code is a represented by this ये हाथ था यार देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे मोड्स कोड को और इसके थ्रू भेजते थे अभी जो लिख रहा है अभी ये ऑफर चल रहा है भाई यहाँ दो डॉलर में तो कहीं भी टेलीग्राम भेज सकते हो ये अभी भी ऑपरेटर ऑपरेटर की पुरानी चीज़ें हैं टेलीग्राम की telegraph station in the world जो आज भी ऑपरेटिंग है आज भी लोग इसको यूज़ करते हैं ये मशीन भाई ये जो चीज़ लिखी गई है इसको ट्रांसलेट कर रही है एक तरह से मोट में देखो सही है भाई कम्युनिकेशन का एक मीडियम है भाई आजकल जैसे फ़ोन वोन आ गए पहले ऐसे नहीं थे देखो भाई अभी हमने मैसेज लिखा मैंने मित्र के लिए अपनी एनिवर्सरी पर और ये टेलीग्राफ से हम भेजेंगे मैं कोई करता हूँ टू डॉलर टू डॉलर में मैसेज हमारे घर डिलीवर हो जाएगा एक्चुअली में टेक्नोलॉजी मतलब देख रहे और I have a good one एकदम भेजा है देखो बट इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए एक नया एक वो चीज़ है हमें तो मालूम है टेलीग्राफ क्या था बट यश वगैरह देख रहे हैं तो उनको बताया मॉर्स कोड के बारे में वैसे मॉर्स कोड के बारे में बताया यश को बट इसको दिखाया कैसे मॉर्स कोड ट्रांसलेट हो रहा है